Trades Gaming. Alle, die mich kennen, lachen über mich. Uh. Es ist Mr. Trades Gaming. Hab Cringe erfunden, besser geht es nicht. Uh. Es ist Mr. Trades Gaming. Wir rennen hinterher, doch die kriegen mich nicht. Uh. Es ist Mr. Trades Gaming. Alle wollen mich schießen, doch es juckt mich nicht. Uh. Ich bin Mr. Trades Gaming. Ihr rennt hinterher, doch es juckt mich nicht. Uh. Ich spiel RP. Ihr fickt mich an, halt, ich mache den klaren Tisch. Uh. Ja, das bin ich. Ich mag euch alle, doch mobbt mich nicht an. Das ist Mr. Trade Gaming. Es ist dieser Channel und ihr liebt ihn. Ja, ich bin Mr. Trade Gaming. Das ist derjenige, den ihr hier seht. Ah. Ja, das ist Mr. Trade Gaming. Rasiert wie eine Klinge, doch nur wenn er singt. Ah. Ja, er war Mr. Trade Gaming. Doch wer bettelt und singt, der spielt meiner Kling. Ah. Es ist Mr. Trade Gaming. In vielen Killen Fanboys wie in Discord Ping. Ah. Robber mit der Trade Gaming Wurdet ihr per mal im Discord gebannt ah. Jetzt kommt ihr an Vom Bot gefickt, doch war alles nur Spaß ah. Und zwar mit der Trade Gaming Der uns den Combat Log und Alien begann ah. Und ihr wollt es nicht Doch keiner stoppt, wir sind aufpassen, war alles nur Spaß ah. Ich bin Mr. Trade Gaming Wollt einfach danke sagen, dass ihr so viel macht ah. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft denn für mich sind über 150 Jahre voll, voll krass. Ah. Und hier bei Mr. Trade Gaming muss ich danke sagen, durch euch hab ich viel gelacht. Ah. Doch bei Mr. Trade Gaming geht die Reise weiter, wer hätte gedacht. Ah. Trade Gaming, der für euch für 15 Stunden lang gemacht hat. Ah. Und wisst ihr warum? Weil ihr mich ausmacht, sonst wär's dumm. Ah. Ich bin Mr. Trade Gaming, was denkt ihr sonst, was ich mach? Ah. Ähm, denn nur Mr. Trade Gaming hat sein Leben aus ausrotten gemacht. Ah. Ich bin Mr. Trade Gaming, denkt ihr, dass ich nur Kinderlieder sing? Ah. Dann haben sie was verpasst, denn jetzt kommt der Track.